Я вообще не знал, что там занимался. Хорош. Черт, да, я, я считаю, надо по этому поводу дернуть пиво, что ли. Ну, сам что-то был первым, слышишь?